सर बहुत बहुत स्वागत है आपका घमासान डॉट कॉम पर हाँ जी बोलिए सर मेरा सबसे पहला आपसे ये सवाल है कि जिस तरह इंदौर लोकसभा सीट से शंकर लालवानी को नए चेहरे के साथ उतारा है तो क्या लगता है इंदौर से जीत हासिल कर पाएंगे शंकर लालवानी बिल्कुल जीत हासिल कर पाएंगे और लाखों मतों से चुनाव जीतेंगे शंकर लालवानी जी सर जैसा कि आपके क्षेत्र से क्या सहयोग रहेगा शंकर लालवानी को वो हजारों मतों जीतेंगे पिछली चक्कर भी सुमित्रा जी महाजन ने चाहिए यार वो मतों से जीती है सर जिस तरह ताई आठ बार चुनाव जीत चुकी है और जिस हाइट पे ताई है क्या उसी हाइट पर शंकर लालवानी पहुंच पाएंगे नहीं वो उम्मीदवार उम्मीदवार होता है जी क्या चाहे वो प्रधानमंत्री हो या लोकसभा अध्यक्ष हो या एक सामान्य कार्यकर्ता हो जी अगर जब वो उम्मीदवार होता है तो प्रत्याशी होता है सर जिस तरह आपने नए चेहरे के साथ इंदौर में उतारा है शंकर लालवानी को तो सर क्या हाँ।